Thank mm. you. OK Google, zamknij roletę. Przykro mi, nie rozumiem, którym urządzeniem o nazwie roletę chcesz sterować. OK Google, zamknij roleta.